Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Laçın yolunun şimalındakı torpaq yolları nəzarətə götürülməsindən sonra Ermənistandan Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunu erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vəsaitlərin daşınmasına və bu məqsədlə yeni keçid yollarının müəyyən edilməsinə cəhdlər göstərilir. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 21-i səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrini daşıyan hərbi avtomobil texnikasının növbəti dəfə Rusiya sülhmərəmli kontingentinin müşayiəti altında hərəkəti texniki vasitələri müşahidə olunub. Bildirilir ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonuna Ermənistan tərəfindən canlı qüvvə, silah-sursat, o cümlədən minaların daşınması və bu xüsusdan yeni keçid yollarının müəyyən edilməsi cəhdləri üç tərəfli bəyanatın müddəalarının kobud şəkildə pozulması və yanaşı bölgədə gərginliyin artmasına və ermənilərin yeni təxribatlarına zəmin yaradır. Məlumatda deyilib.